buongiorno a tutti e buon anno nuovo, buon 2022, eh, oggi è il 2 di gennaio, eh, siamo Urzulei eh, e oggi procediamo con il terzo travaso. Come ho detto nell'altro video, i travasi si fanno per illimpidire il vino, eh, per fare in modo che non rimangano dei eh, residui, delle fecce che sarebbero indesiderabili, a meno che non si faccia il battonaggio, ma questa è un'altra un questione e quindi oggi procediamo al, ter al terzo travaso perché sta facendo piuttosto freddo e quindi mi aspetto che molte fecce si siano depositate sul, sul fondo. Naturalmente ho già lavato il mastello che eh, utilizzerò per fare il travaso, ho già lavato tutti i tubi, stavo cadendo, tutti i tubi che servono per, per, per questo tipo di operazione. In questo caso specifico all'inizio, quindi quando toglierò il vino dal contenitore in acciaio e lo farò uh, andare nel mastello, non userò una pompa, ma lo farò andare, lo farò, uh, eh, travaserò per, per, caduta. Quindi diciamo che in, questa, in, questo, in, questo, modo evito di stressare troppo il vino. Naturalmente quando avrò travasato il vino sarà ripulito, avrò pulito il, il, il contenitore in acciaio, dovrò usare la pompa per rimettere il vino lì sopra. Quindi incominciamo, semplicemente aprendo la valvola e facendo cadere. Adesso vediamo un attimo. Ecco qua. Valvola aperta. E il vino cade per... cioè viene travasato per caduto. In questo modo non, non si stressa. Dopodiché lo rimettiamo qua su, ok? Ecco, se guardiamo in controluce si vede che il vino si è già limpidito parecchio e lo si vede anche così. Vedete? Naturalmente appunto dobbiamo ancora, eh, dobbiamo ancora mm, farlo eh, decantare per avere una limpidezza che sia ottimale, diciamo. Ok? Ecco, come si vede nel fondo del, dell'acciaio vediamo tutto il deposito che è rimasto che ovviamente buttiamo appunto sono le fecce e dobbiamo eliminarle il più possibile per avere appunto un viro che sia limpido adesso noi naturalmente il contenitore in acciaio lo laviamo per bene ecco qua queste sono le fecce fini naturalmente eh. Allora, dai, prima di ritravasarlo, abbiamo adesso sto preparando la pompa. Prima di ritravasarlo, dai, lo assaggiamo, vediamo un po' com'è. Profumo di vino nuovo. Frutta rossa. Lampona, mora. attacco acido, un bel tannino, avvolgente, fa salivare tutta la, tutta la bocca. Sta evolvendo molto bene, ma ancora un, un piccolissimo residuo zuccherino, ma questo non è, dire, non è, un problema, anzi, diciamo che poi col tempo magari dà anche rotondità e sta evolvendo veramente bene, molto buono sarebbe traumatiche. Ricorda qualcosa tipo il timole, il criso, un po' di rosmarino anche. Mm. Poi c'è da dire che comunque i vini, eh, i vini naturali, come questo, normalmente non hanno esplosione di, eh, di, di profumi. Perché? Perché comunque i profumi vengono eh, come dire, estratti durante la fermentazione, perché i precursori aromatici che poi diventano molecole odorose dopo, a seguito della fermentazione, a seguito della metabolizzazione da parte dei, dei lieviti che trasformano gli zuccheri, quindi non solo gli zuccheri ma tutti i composti, eh, diciamo, non sono, eh, essendo, essendo, dei lieviti indigeni, quindi lieviti che di fatto sono ceppi che sono presenti nella, uh, nella cantina, che quindi poi, eh, oltre che nell'uva, ma che poi ehm, dire, sono i responsabili della, della, della fermentazione, non essendoci lieviti selezionati che quindi vanno a preferire eh, l'esaltazione, la, la metabolizzazione di, un, di determinati composti odorosi per esaltare, cosa ne so, ad esempio ehm, la mora o la ciliegia, diciamo che abbiamo una popolazione di aromi e di profumi che derivano dal, dai ceppi di lieviti che sono sempre esistiti in questa, in questa cantina, stiamo parlando di eh, ormai insomma, di, di 30 anni praticamente, perché il vino in questa cantina lo, lo faceva mio nonno, quindi normalmente appunto non sono esplosioni, però sono profumi molto, molto delicati e lo stesso in, eh, in Bop, molto, molto, come dire, non è mm, potente, non è, eh, è, ancora giovane naturalmente, perché un vino di fatto è, insomma, è un vino nuovo, ha un po', come dire, eh, la, il carattere quasi di un vino eh, novello, ma non è un vino novello, nel senso che ha questa sua giovialità, ma non, è, non ha un'esuberanza... Eh, esaltata, diciamo, mm, molto marcata. Molto, è un, un vino discreto, cioè discreto dal punto di vista del carattere, buono, buono. Pronti per il travaso. ok peschiamo da qua e li buttiamo nel, nell'acciaio vediamo un po' da qua aspira e qua ributta ok beh. ecco questi sono circa 2 grammi per ettolitro di metabisulfito tenendo conto della perdita anziché mettere 3,20 grammi, ricordiamo che sono 160 litri, ne metto poco meno, ma insomma, non cambia il, il discorso. Adesso, cosa facciamo? Riempiamo un po' di, prendiamo un po' di, preleviamo un po' di vino da qui, dal, dal boccione, dal, dall'acciaio, aggiungiamo il metabisolfitto e lo rimettiamo lì sopra. Abbiamo prelevato un po' di vino dal, dall'acciaio, si vede, e lo rimettiamo sopra. Abbiamo aggiunto il metabisolfito, quasi, 3, quasi 2 grammi per ettolitro di metabisolfito, e se lo aggiungiamo. un altro po' di vino per risciacquare Adesso dobbiamo tappare con il tappo con la eh, camera d'aria. Faccio vedere. Come avevo già fatto vedere un'altra volta, questo è il tappo con la camera d'aria che abbiamo lavato, sciacquato, adesso lo mettiamo sopra. coperchio per evitare polvere. A questo punto si stringe leggermente la manovella in modo che la camera d'aria possa gonfiarsi, si pompa si arriva oltre il livello segnato con l'attacca, tacca, si richiude. quindi di fatto il, il travaso è stato effettuato. Quindi abbiamo detto terzo travaso, il vino sta progredendo bene, per cui siamo confidenti che insomma le cose vanno, vadano bene. Adesso vediamo cosa succede in prima adesso lo lasciamo decantare per qualche mesetto, così lo, lo, lo lasciamo tranquillo, ok? Terzo travaso fatto e buon anno a tutti!